favor. Sa Biblia po, kung merong encouragement po na dapat tayong makuha, ito po yung pangako sa atin na yung ating pagpapagal at ang ating pong mga gawa sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Do you believe that? Di ba? Eh, ba't ka mang lalamig? Bakit ka manlulupaypay? Bakit ka titigil sa pagpapagal sa Diyos? E kung aaralin po natin sa Bible, it is very clear na sinabi po that our labor will not be in vain. Lahat daw po ng pagpapagal natin, hindi mawawala ng kabuluhan. 1 Corinthians 15, Verse number 58, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Okay. Gaano karami sa inyo ang hindi man memorize, pero familiar sa inyo, familiar kayo sa 1 Corinthians 15.58. Sino sa inyo ang familiar sa inyo yung talatang yan? Okay, wag niyong ilagay sa screen. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Begin! Amen. So marami ang nakaka-memorize. And I believe, marami sa atin na kahit hindi nyo memorize yung pong talata as in word per word, pero titiyakin ko sa inyo, familiar sa inyo yan. Na hindi nyo man ma-recite yan, alam na alam nyo po na ang sinasabi po ng 1 Corinthians 15.58, Our labor will not be in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan ang ating mga pagpapagal sa Panginoon. Amen? Okay, hindi lang yan. Pag tinignan nyo po sa Hebrews 6 and verse number 10, the idea is almost the same idiniti ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15.58 na ang pagpapagal natin hindi mawawalan ng kabuluhan. Dito naman po sa Hebrews chapter 6, the writer of the book emphasized to us that God is not unrighteous, for God is not unrighteous to forget your and work and labor of love. I'll try to reconcile it now. In Revelation chapter 2, verse number 2, ang sabi po ng Panginoong Jesus, I know thy works and thy labor. Di ba? So the Lord Jesus Christ emphasized doon sa kanilang their works and their labor. So stay strong with our first love sa pamagitan po ng ating pagpapagal na ginagawa sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, obserbahan nyo, wag na po yung hard work, yung service na lang natin. Yung service na lang. Kapag ka hindi nyo po inaalarma ang mga mana ng palataya, minsan hindi nyo napapansin, hindi kayo sumasamba, nagsisimba lang kayo umaatin lang kayo, kasama lang kayo, pero hindi po talaga buong puso at hindi talaga tayo tutok sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, that is an indication na parang nagiging mechanical at routine na lang po ang ginagawa natin. Mali. Dapat mga kapatid, pagpupunta ka rito, aware ka na ang pupuntahan mo, service! Maglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi yung para kang wala sa sarili. Hindi ka dapat yung malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Hindi ka rin naman yung walang matanaw. Mga kapatid, mga minamahal, kamusta po tayo? Service ba talaga pinupuntahan natin dito? Bakit ba talaga tayo dumala, dumadalo rito? To serve God. Amen? So mga kapatid, we are working and laboring for God. And we need to stay strong in our first love sa usapan po ng labor sapagkat ang sabi po ng Bible, yung labor natin hindi mawawala ng kabuluhan.